пора В феврале 2015 года украинские военные вместе с журналистами показательно зашли в Широкино и произвели его зачистку. Сил ополчения в этот момент в селе не было. Украинские военные изобразили наличие противника, вели беспорядочную стрельбу и якобы зачистили этот населенный пункт. После ополченцы вступили в бой и выбили из большей части Широкина вооруженные силы Украины – ВСУ окопались на близлежащей высоте и оттуда планомерно ведут обстрелы этого поселка. Каждый день на головы ополченцев сыпятся мины, периодически по ним работают танки и АГСы. Регулярно происходят обстрелы из крупнокалиберных пулеметов и шилки. Ополченцы ведут ответный огонь из АГС и пулеметов. Так сегодня выглядит Широкино. Частные дома выгорают полностью после попадания 120 миллиметровых мин и зажигательных боеприпасов украинской армии. Когда мы приехали, начался небольшой бой. Украинская сторона открыла огонь, ополченцы дали ответку. С нескольких позиций ополченцы вели огонь из АГС и пулеметов. теперь слушай. Каждый день так называемого перемирия Широкина все больше и больше стирается с лица земли. Добровольческие батальоны чеченцев и правого сектора не перестают вести огонь по Широкину, планомерно уничтожая его день за днем. Мы вместе с ополченцами прошли по Широкино и хотели выйти к морю, когда наш путь был замечен украинской стороной и нас обстреляли минами. Где-то рядом сидел наводчик и корректировал работу минометного расчета. Да вон выйди сюда, смотри, шевелится. Выходит, заходит. Центральный? Туда. Центральный? Да, второе, после балкона. А ну туда, фугани чуть-чуть. Тихонечко, одиночными. Я не вижу где. Так там, может, наши или как? Стой, стой, стой, стой. Там наши? Ну. Отбой. Сейчас бы шевельнуло. Пришлось немножко полежать на земле. Никаких последствий обстрел не вызвал. Нормально? Да нормально, Нет. нормально. Просто лег, сказали лежать. Что, да Андрей кора сбитый. Он уже в этой в Сирии, Сирии побывал. Мелкий. Нормально все? Да. Нахуя Сейчас как шмальнул. Глаза где-то нахуй. Так. У них походу где-то глаза сюда шмаляют. Андрюшка, рисковать не хочется, кажется, это по твою душу охотится. <laughs> Ну, типа по нашу. Не хотя, чтобы мы на море попали. Ну, купальный сезон обламывают. <laughs> А, ты, наверное, плавки забыл, <laughs> да? Уже после начался очередной обстрел Широкина. 18:20 Широкина. Украинская сторона снова открыла огонь по позициям ополченцев. Открыли огонь первыми. Весь день провоцируют. Сейчас нас обстреливают из АГС и крупнокалиберными пулеметами. сюда лучше сядь, там, там шифер один. Все началось по классике. Сначала обстреляли АГСом, затем крупнокалиберным пулеметом. В добавку начали работать два расчета минометов. Блять, что за воги? Чем мы там... Это разрыв снаряда из ПГ-9. Украинские военные ведут обстрел с максимальной дистанции. И зачастую снаряды, не долетая до позиции ополченцев, самоподрываются в воздухе. Сейчас ополченцам очень пригодились наши бронежилеты от фонда «Спаси Донбасс», так как регулярные обстрелы грозят осколочными ранениями. Сейчас будет э, крыши кромсать. Как только была замечена новая позиция крупнокалиберного пулемета ВСУ, ополченцы перенесли АГС и подавили огневую точку. Как будет так? 28. Без 28. Вот уже почти два часа украинская сторона обстреливает позиции. Ополченцы огнем АГС давят их сопротивление. Какие-то они трусоватые. Как только по ним из АГС ответят, сразу глохнут. Тут э, уже за день вторая хата сгорела. Э, я как вот нахожусь здесь э, два дня, вижу, что хаты ополченцы не трогают – но ну, вот обстрел с украинской стороны уже вторая сгорела за сегодняшний день. Всю ночь силы украинской армии продолжали обстреливать поселок Широкино. За этот день сгорело два частных дома. В селе многочисленные разрушения частной собственности мирных граждан. Полную картину происходящего в Широкино вы увидите позже, когда позиции станут неактуальными. Андрей Филатов для фонда «Спаси Донбасс».